mes frères towana suite ma sœur na biso sur le divorce hein, pourquoi les okufa, pourquoi tant de divorce na katikati na, na, na biso bana nzambe dans notre génération Vous comprenez mes frères et sœurs euh, qui veut prendre ma lili. donc vous comprenez mon frère pourquoi divorce? badivorce eza mpe qu'on a raison il a un intérêt hein, intérêt, le lokotoko de mbongo l'intérêt guide l'homme bato ya moke baloba pas d'intérêt pas d'action bato ya moke baloba euh, mbongo nde makambo mbongo nde makambo donc soki okoti na kati ya libala mama aza kovise mbongo kote na ye intérêt na ye papa mpe azovise intérêt na ye moto abeta machine par rapport ya mbongo ya se retrouve hein. nde omona mbongo ya bana ekoti bato bazokabwana mpo na mbongo ya bana alobi ngai nazozwa 3 mitu alobi ngai nazozwa 4 mitu sadi ngai nazwa 3 bana mbongo ya de bana ale oyabi te engai nde papa ongai nde mama bato bakabwani mpo na mbongo tout simplement mbongo ezokabola bamabala donc intérêt donc or bato bazobosanake ere ozokota na kati na foyer euh, intérêt ya bafamille d'origine kote outi intérêt personnel fue kweya tokoyisa bamira baintérêt personnel tokomi nde kovise intérêt commun c'est-à-dire tozoforme foyer ensemble une nouvelle famille nde place oyo baintérêt na biso premièrement yozala vise na bi tosunga esu bandeko te na bi tosunga esu baparent te na bi tosunga baleki te te toyebi nde premièrement foyer ozoforme bana na yo mobali na yo mwasi na yo koforme foyer nde première vision premier intérêt fezala wana la bana la privilégié foyer na ma la privilégié ma bamabala à kozala moins mouké mouké solide quoi passer rapidement na deuxième élément bien aimé donc comprendre que kepi moi ni c'est parce qu'il fait déjà froid la saison est en train de changer donc comprenez comprenez votre âme serviteur deuxième intérêt ça problème infidélité hein? infidélité ma ma ma ma euh, je pense que moi si je suis dragué par par on lui fait croire que côté kuna ndako se retrouver des fois sur le lit conjugal or tout, <laughs> Azaro koflate yo tout bon flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute hein. n'a corbeau la fromage hein. Hein, ah, bayebi tu es beau tu es et na boye et eh, pas renard la fromage rendez. zorande ezie nango mpe ebongo te atikala aux la pembe aza tout noir na mon tache pour ya pembe alors aza toujours na bek mo molai rendez bamaloba kaka flatteur yo tu ozokroire que Nekoana, wana aza koyiba hein, aza kopousse na infidélité aza meilleur ke papa bana bien-aimé seigneur des fois tu te trompes ebele bakenda totaka paster ma papa nakenda mpe kuna eloko malonga mpe te na regrette mpo nini nakendeki donc il faut comprendre que tout ça sont des ruses du diable alors il faut faire très attention na oyo etali problème infidélité de même papa na oyo etali mambo infidélité donc ça vaut pas la peine ne pense pas que tu trouveras mieux ailleurs azoflate oyo parce ozopesa mwa mambongo tokosha molai parce qu'il faut voir quel type amatembele asalela yo asalela matembele moko ebeba ya fo epola oregrete matembele ya mama ani na ndako mama bana na yo donc comprendre que fidélité eza nango bafo masolo ndeko na nga oyo nzambe apesi yo déjà agarde ye bobongisa ensemble foyer na bino euh, tokolonga badivorce inutile tokolonga euh, badivorce divorce, ndeko na nga Nzamba atia yo au comprendre évangile au quotidien avec votre humble serviteur l'homme de la continuité <laughs> que le dieu tout puissant vous bénisse troisième élément troisième élément ya bah, divorce, ndeko na nga eza mpe phénomène sorcellerie hein. Euh, vraiment kindoki ya bafamille hein, bafamille ezobundisaka babala nde mwa moke te euh, babala yo okanisa babala yo nzoka nde <laughs> oza na libala moko na mboka un hein. phénomène dit. Eh, noro moko boye abala na ye yo azala mari de nuit oke na libala nzora nde na molimo mpe obala nde omona ozobunda mpenza na libala ofandisa libala na yo wana mpe ezozala fidele oza tendre oza doute odouce masolo esimba te parce qu'il y a une spiritualité ya makasi oyo kote okangama tu as déjà été marié à quelqu'un d'autre hein? Ah, hein? tu es déjà marié à quelqu'un d'autre plus fort bazali bongo spirituel mari spirituel femme spirituelle de Ronanga, nga euh, moi pas mpasi mingi vous savez que le monde spirituel euh, l'emporte toujours hein, sur le monde physique et tout ce que nous vivons dans ce monde physique, c'est la résultante de ce qui a été décidé dans le spirituel. Nous comprendre, on comprend dans le livre à Job, chapitre 1 on comprend bien que non, nous sommes vivants ensemble qui Kili, et ça, la bah, décision, au e déjà, dans le monde des esprits. Tant que nous bah, sommes dans le monde des esprits, nous sommes mari de nuit, femme de nuit, a l'a peu physiquement mais au moins il libala yango il ya bapasi bitumba bafinance bitumba santé bitumba mabota infidélité trouble eh, donc baincompréhension ben, bokauki bakambo belé il va en osant rater la na libala na yo et ça provoque également c'est l'une des causes des divorces alors que les bons dieux vous bénissent, qu'ils vous bénissent richement qu'ils vous bénissent abondamment c'est votre humble serviteur l'homme de la continuité Patrick Alala, toujours dans Évangile au quotidien. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. On est ensemble. Nzamba Maboko au comprendre Évangile au quotidien avec votre humble serviteur, l'homme de la continuité. <laughs> que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. vous est toujours dans la chaîne YouTube Patrick Alala Ministry. Au s'abonner, hein. Patrick Alala Ministry, c'est la chaîne YouTube qu'il vous faut pour vous partager. Nabino, Masolo Aboye, euh, TikTok Patrick Alala officiel, TikTok Patrick Alala One. Et ma solo, donc la la Patrick Patrick à officielle, au au de ma solo le collaborer. et je pense que vous serez toujours édifiés.